del tiempo vuelves a escuchar Sus reglas de juego nos quieren quitar Su historia comienza a volver a empezar La vida en un sesgo frente su verdad podrás escapar. los esclavos vuelven a votar, El pesebre, el reclamo, ¿dónde van a pasar? Su región está en marcha, tú lo puedes parar Descubre en su juego su propia verdad del Ellos compran países y trafican con almas, se enfrentan con odios a la sociedad. Confinan y usurpan a golpe de leyes, a precios santo el planeta y sus manos. consiguen que creas, consiguen que sueñes, después te la meten hasta no poder más. Sal del pesebre y verás dónde estará la verdad. Sal de su juego y podrás, siempre podrás escapar.